Kanalımıza xoş gəlmişsiniz. Videonu bəyənib şərh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. İsrail ərazisi raket hücumuna məruz qalıb. Oxu24.com xəbər verir ki, İsrail Müdafiə Qüvvələrindən bildirilib ki, qalxan və ox antiterror əməliyyatı başlayandan indiyədək Qəzza zolağından İsrail ərazisinə 973 raket atılıb. İsrail mətbuatının məlumatına görə, Atılan raketlərin 761-i İsrail ərazisinə çatıb, qalanları Qəzza zolağına ərazisinə düşüb. Qeyd olunur ki, yaşayış məntəqələrinə uçan 296 raket dəmir günbəz raketindən müdafiə sistemi tərəfindən ələ keçirilib.